ಹಾಯ್ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಟೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏಸರ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಪೈರ್ ಫೈ ಸೀರೀಸ್ನ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ latest Intel core i five twelfth generation processor ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು R T X twenty sixty graphics ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ tech in Kannada YouTube subscribe ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫುಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿ ಫುಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನನಗಂತೂ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸೌಂಡ್ ನೀವು ಹೆವಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅರವತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು I P S display display clarity ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜಿ ಬಿ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಐನೂರ ಹನ್ನೆರಡು G B S S D ಆಯಿತಾ ಇದು P C I gen three S S D ಆಯಿತು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ವಿ ಎಮ್ ಇ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಬರೋಣ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಂಗೆ latest Intel core i five twelfth generation processor ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೋರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೊ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸರ್ ಹೆವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಸರ್ ಹೆವಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸರ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಯು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿದಂಗೆ R T X twenty sixty graphic card ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ ನಂದು ನನ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಏನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿ ಸಿ ಇದಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೋರ್ ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಥರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಹೆವಿ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಆಯಿತಾ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿ ಸಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಸುಮಾರು ಆರು ನಿಮಿಷ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋರ್ ಕೆ ಫುಟೇಜ್ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಂಬಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಗುರು ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು Premiere Pro four K editing ಮಾಡೋದು ಹೆವಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗಂತೂ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೇಮರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ one of the best processor ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲ್ ಏಕೆಂದರೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸರ್ ಆಯಿತಾ power consumption T D P just ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗಂತೂ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಂತ ತಲೆ ಇಟ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಇದರ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ಗೇಮಿಂಗು ಹೆವಿ ಗೇಮಿಂಗು ಕೂಡ ಆಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಖತ್ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ಈ ಒಂದು laptop powered by R T X card ಇರುವಂಥದ್ದು R T X twenty fifty graphic card ಆಯಿತಾ ಸೊ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೈಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡುತ್ತೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಒಂದು laptop one of the best laptop ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ Intel core five twelfth generation latest Intel processor ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಳೆ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಹೆವಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನ್ನ opinion one of the best laptop ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ tech in Kannada YouTube subscribe ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಗೋಣ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ